gure informazio pertsonal eta konfidentziala lortuz, gure segurtasuna arriskuan jarriz azkenean. Orain badakizula, borratutako informazioarekin benetan gertatzen dena, aurrerantzean erabilitako gailu elektronikoak saldu, zakarrera bota edo oparitu horretik, borratu normalaz gain, borratu seguru bat egitearen abantariak gogoan hartzea espero dugu. Horratu segurua egiteko hainbat aplikazio daude, guztionzat eskuragarri Google bilaketa simple batekin. Informatu zaitez zure beharren eta baliabideen arabera aukera seguruena hautatu aurretu.